ұлттық идеология туралы қоғамда жиі айтылады бірақ оның не екенін көпшілігіміз біле бермейміз кейбіреулер неге бізде ұлттық идеология жоқ ұлттық идеология болса дамып өркендеп кетер едік қой дейді иә ұлттық идеология мемлекеттің дамуының басты құралы ұлттық идеологияны негізге алған жапония сингапур оңтүстік корея тағы да басқа елдер дамып өркендеп кетті бірақ біздікі сияқты авторитарлы мемлекетте ешқашан ұлттық идеология болуы мүмкін емес неге осы туралы өз ойыммен бөлісейін алдымен ұлттық идеологияны түсіну үшін бір мысал келтірейін жиырмасыншы ғасырдың алпысыншы жылдарында оңтүстік кореяда жағдай өте ауыр болды корей мемлекеті әлемдегі ең кедей мемлекеттердің арасына ішіне кірді елді аштық жайлап адамдар шөптің тамырын ағаштың қабығын жейтін жағдайға жетті сол кезде елді тығырықта қалай алып шығамыз деген үкімет зиялы қауым өкілдерімен ақылдаса келіп халыққа бір сұрақ қояды корей халқы жақсы ма жоқ әлде тауық жақсы ма осыған жауап беріңіздерші дейді сол жүргізген сауалнаманың нәтижесінде әрине халықтың көпшілігі біз адамбыз ғой біз тауықтан жақсымыз деп жауап қайтарады сол кезде үкімет ондай болса әр адам өзінің сөзін ісімен дәлелдесін тауықтан ерте оянып жұмыс жасасын дейді осылай бір сұрақтың арқасында бүкіл халықтың намысы оянып жігерленіп жұмысқа кіріседі ал үкімет оларды жұмыспен қамтудың жолдарын қарастырады бірақ бірақ экономиканы көтеріп жаңа өндіріс орындарын ашу үшін қаржы инвестиция керек болады ешқандай мемлекет кәрестерге ақша беруге асықпайды себебі ол ақшаны қайтаратын кәрестердің қайтаратынына сенбейді сол кезде кәрес дипломаттары германияны 140 миллион марка беруге көндіреді ол дегеніміз ә, шамамен 100 миллион доллардан көбірек бірақ сол кездегі ақшамен салыстырғанда енді әжептәуір ақша сонда немістер ақшаны қалай қайтарасыңдар дегеніне кореец дипломаттары біздің жұмысшылар германияға келіп сендердің ең ауыр ең қиын жұмыстарыңды тегін істеп қарыздан солай құтылатын боламыз дейді содан үкімет елге жағдайды түсіндіріп шетелге тегін жұмыс істеуге баратын еріктілер бар ма деп үндеу тастайды билікке сенген еріктілердің қатары шексіз көп болады солардың ішінен 46 мың еріктілер германияға жұмыс істеуге аттанады олардың ішінде мектеп жасындағы оқушылар да болды 15-16 жасар қыздар мен балалар да ә, германияға барды германияға келген кәріс жастары ең ауыр жұмыстар істейді жігіттер терең көмір шахталарында істесе ал қыздар өндіріс орындарында ең лас ең ауыр жұмыстар істеді ауруханаларда өліп қалған адамдардың мәйітін жуып соларды тазалап соларды көмумен айналысты өте ауыр болды жұмыс бір жылдан кейін кореяның реформаторы сол кездегі президенті пак хи германияға іссапармен келеді сол келу барысында ол германияда жұмыс істеп жатқан жастармен кездеседі жаңа президент залға кіргенде ауыр жұмыстан қап қара болып кеткен арған азған жүдеген қажыған жастарды көріп еріксіз көзіне жас алады содан ол өз сөзінде о менің қымбатты бауырларым сендер корея халқының болашағы үшін мыңдаған метр тереңдікте шам тозаңның арасында жан аямай отан үшін еңбек етіп жатырсыңдар ол менің кішкентай қарындастарым батыр қыздарым сендер оқу оқудың орнына аш жалаңаш туыстарыңның тамағы тоқ болу үшін бөтен елде өлген адамның мәйітін жуып жүрсіңдер сендерді осындай адам баласы шыдай алмайтын ауыр жұмысқа салып қойған біздерді кешіріңіздерші сендерді елге қайтарамыз сендердің орындарыңды басқа еріктілер жібереміз сендердің осы жанкешті еңбектеріңді корей халқы ешқашан ұмытпайтын болады дейді сол кезде президенттің сөзінен кейін сөз алған кішкентай корейстің қызы жылап тұрып президент мырза кешіріңіз біз сіздің тапсырмаңызды орындай алмаймыз біз алған бетімізден қайтпаймыз мемлекетіміздің қарызын өтемей мемлекетіміз қарызынан құтылмай біз елге қайтпаймыз кешіріңізші бізді біз жастық шағымыз бен еңбегімізді еліміздің болашағы үшін қидық құрбан еттік кешіріңізші бізді кешіріңізші деп жылап тұрып айтады артынан орындалған әнұранды президентімен қоса бүкіл зал өксіктерін баса алмай жылап тұрып тыңдаған екен міне ұлттық идеология деген осы осыны көрген неміс үкіметі мен неміс кәсіпкерлері жоқ мынандай мемлекетке мынандай ұлтқа сенуге болады екен бұл мемлекетке біз қанша керек болса сонша қаражат бөлеміз инвестиция береміз деген екен осы оқиғадан көп ұзамай оңтүстік корея өзінің алғашқы шығарған тауарларын шетелге шығаруды бастады осылай ұлттық идеологияның арқасында оңтүстік корея елі 30 жылда әлемнің ең дамыған елдерінің қатарына қосылады ал біз не істеп жүрміз 30 жылда бүкіл әлемге қарызбыз шетелге тауар шығармақ түгілі тазик шығарғанға мәз болып жүрміз енді бізде неге ұлттық идеология жоқ дегенге келетін болса <coughs> мынандай халқын емес қарабастарының қамын ойлап жүрген мемлекетті емес туған туысқандары мен тоқалдарын ғана ойлайтын адамдар билікте отырған кезде ешқандай бізде ұлттық идеология болуы мүмкін емес себебі әр нәрсенің өзіне тән ерекшелігі белгілері болатын сияқты ұлттық идеологияның да өзінің ерекшеліктері бар біріншіден халық билікке сену керек ал біздің халық билікке сене ме қайдан сенсін отыз жыл бойы ойларына келгенді айтып халықты ақымақ қылып келсе мына билік біздің ұлттық идеология дені сау сапалы ұлт қалыптастырып өркениетті дамыған ел болу міне осы идеяның төңірегіне біз халықты топтастыруымыз керек бірақ оны іске асыру үшін екі нәрсе керек оның біріншісі мына билік халыққа шынымен шынайы бет бұрып халықты алдамай әділетті қоғам орнату жолында еңбек ету керек сол бағытта жұмыс істеу керек егер бұлай істемейтін болса онда мына билікті кетіру керек орнына жаңа халықтың өкілдерінен сайланған үкімет келу керек сонда ғана халық билікке сенгенде ғана бізде ұлттық идеология болады сол кезде ғана біз сапалы ұлт қалыптастырып дамудың жолына түсеміз одан кейін біз ә, қытайдан тағы басқа жақтан алған қарыздарымызды құтылу үшін корейстер құса еріктілер жібермейміз әрине бірақ сол қытайдан алған қарыздарымызды құтылу үшін сол ақшаны құртып жеп тонаған адамдарды мүмкін көмір шахталарына жібереміз қарызымыздан құтылу үшін енді ол жағын уақыты келгенде халық өзі шешеді аман болыңыздар ағайын